sto qua per fare la prima gameplay del canale finalmente, la prima gameplay, gameplay in italiano per voi e voi avete votato sul video che, che ho messo prima e è uscito che con il 66% dei voti è uscito The Last of Us e quindi giocherò a The Last of Us è già dentro qua e dico solo che non ho mai giocato questo gioco in italiano ok? Ho giocato solo in questo paese, questo gioco, quindi forse qualcosa io mi, mi va un po' in tilt la, la mente un po', ma tranquilli, si resterà tutto. E di Last of Us è il mio gioco preferito, quindi eh, il gioco che mi, mi piace di più al mondo. Quindi se, se, è sicuro che dirò cose belle del gioco, ok? E cominciamo. ok adesso metto italiano c'è anche left behind che farò anche qua ok ok vedo solo le opzioni un po' per vedere giocherò nel, nel normale ovvio sì católico de língua, texto sobre textos, conteúdos abreviados em italiano, ok? Conhecimento não. Vamos para contexto. Indietro. Ah, The Last of Us, nova partida, uh, e Andiamo. questo gioco è troppo bello. Io toglierò tutti i caricamenti, ok? Per essere più bello per voi, quindi... Sono Sony Computer Entertainment. Naughty Dog Game. Sì, Tommy. Tommy, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, mm. sì ciao. Oh. Ehi. Fatti là. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... È stupendo, ma credo che sia rotto. Non... Cosa? No, no, no, no. Ah, ah. <laughs> Dove hai preso i soldi per questo? <laughs> Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. <laughs> sì, ti piacerebbe. Tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Mi, mi è piaciuto la, il doppiaggio delle, delle voci in italiano anche, molto bene ok ne abbiamo qua con Sara la figlia di Joel e questo, ah, questo gioco è meraviglioso oh sì cavolo mi sono scordata di darglielo Caro papà, vediamo, non ci sei mai Odio la musica che mi piace, detesto i miei film preferiti e, nonostante ciò, in qualche modo riesce a essere il miglior papà di sempre. Ogni anno. Come fai? Buon compleanno, papi. Ti voglio bene, sai. Eh. Bello. Ok. Eh, la porto in no? Il telefono è morto morto di questo, di questo gioco del telefono. Andiamo qua, veniamo qua. Papà! Non possiamo ancora correre, bravo. Guarda, anche, anche i piccoli dettagli de, de, della finestra un po' sporca e un po'... è tutto bello ah, cavolo. picco ricoveri negli, picco di ricoveri negli ospedali della zona, aumento del 300% dovuto ad una misteriosa infezione. Ah, qua che comincia. L'FDA amplia la lista delle coltivazioni contaminate, previsti massicci ritiri dal mercato. Polizia, donna impazzita uccide marito, marito e, ed altre tre persone. È donna impazzita, sarebbe il fungo del, del di questo, eh, che sarebbe la infezione di questo gioco sarebbe un fungo, che è il fungo cordyceps, non so come si chiama, non so come si chiama in italiano. E è un fungo che sono degli stagi, quando, quando si dà più tempo infettato diventi un'altra cosa tutto strana. Ma è una infezione anche un po' diversa dalle altre che sono i zombie. Sono infetti, non sono zombie anche continuare. Diminuire. Ehi, sei qui? Siamo in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito... Dove la... diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Cos'è stato? Oddio... quando sta cominciando la infezione, quando sta cominciando tutto, la prima, prima volta che succede l'infezione. Joel sembra essere un, un architetto. Joel è il nome del, del padre di Sarah, che, non, ha, non hanno ancora rivelato neanche questo Ma che succede? Questo è un easter egg, sai, questo è un easter egg perché hanno messo la PS3 perché questo gioco era esclusivo dalla PS3. Era, eh, aveva, solo la PS3 aveva questo gioco e questo sarebbe un easter egg. lì c'è il suo telefono. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Che strano c'è c'è, l'ora ma non c'è la data 2, di mattina ok vabbè oh. settembre ok settembre di, di... non c'è l'anno ok sapevo che è settembre qualche giorno di settembre alle 2 di mattina ha cominciato la la epidemia stasera tornerò a casa tardi ordinati pure da mangiare ci vediamo domani mattina ma dov'è? Sapevo che è settembre e che... Oh, una banana, delle banane. <laughs> Sapevo che è settembre e che sono le due di mattina. Cavolo, qualcuno ha ucciso. Guarda il riflesso. Che cavolo, questo gioco mi, mi sorprende sempre. Anche se ho già giocato, mi sempre, sono sempre sorpreso su quello che succede. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy! Jimmy, io avverto! No! Vai, vai! Gli, gli sparato. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui, mi hai capito? Sì. Tommy, dai, idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Venga, Sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via. È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. giù, sta andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Guarda è successo. Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Sono certo. Siamo malati? Certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi... Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Vediamo che gli serve. Che lo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. traccia indietro. Dammi! Porca troia! cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci. Ci provo! Ah! Mm. Non possiamo fermarci, Tommy! Non posso passargli sotto! Torniamo indietro! Ce ne sono anche dietro! Là, là, là! Aspetta! Vai! Adesso cambiamo per Joe. Ehi! Ehi! Cosa? indietro. para os veículos que estejam bem. Ele serve para a correre! Tu Tienici al secondo. Sono piccola. Tienti forte! Ok. No, ma... È morto! Ma molto intelligente, vero? Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Andare via dalla città dove la... nella città dove la città è davanti all'ospedale continua a guardare me, piccola. Oh, cavolo! Mi guardi! Ne usciremo. faccio così se riuscite ci serve ad arrivare il colore no prendo tutti quindi ah cavolo Morete, devi trovate una via di uscita oh no forza Joel forza vai all'autostrada vai tu hai Sara io li seguito ci vediamo lì sbrigati era veramente un sbaglio così veloce Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba Fermi rotta. dove siete! Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e Lucia Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Vieni, mani piccola. Lo so, piccola, lo so. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara. Amore. Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. No, No. abbandono. Ti prego. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per Los proteggere Angeles i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da tre giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri sei presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se tutto il sistema buio, cercate le luci. Credete nelle luci. ok adesso qua, eh, eh, finiamo qua per ora, ok, va bene. Um, nel prossimo episodio ci sarà la, la canzone de, dell'estate lì. E cavolo, questo, questo, inizio è stato molto, eh, molto forte. E, è sempre forte questo inizio, cavolo, eh, sempre mi, mi tocca un po'. questa è stata la prima gameplay del canale e anche la prima gameplay della staffa remastered ehm, eh, ricordando che se c'è qualche censura nel mezzo de, della gameplay è perché YouTube mi ha chiesto ok non è perché io volevo mettere perché per me non perché non credo che il gioco debba essere giocato come è e non censurato sarà un po' strano perché quanto più quanto meno censure più reale è il gioco quindi a me piace così eh, ok e, eh, e eh, questo ci vediamo nel prossimo episodio grazie e ciao